Oin ikusiko dugu nola konfiguratu gidak. Marrazkiak egiteko garaian lagungarri izango direnak. Joango gara ikusi menura. Iaztatuko dugu erakutsi erregela aktibatuta dagoela. Gidetara joango gara eta bertan ere iaztatuko dugu erakutsi gidak aukeratua dagoela. Orduan hemen, egingo dugu gehitu gira vertikala. Hemen ikusten dugu agertu zaigula gira bat horriaren erdian, banatzen duena dokumentua bitan. Hau, erdian nahi ez badegu, mugitu dezakegu, tira ginez alde batetik bestera, jungoera ogeia. Eta, ikatu tira ingo du beste bat, eta jarriko eta hau, emezortzia, bi zentimetro batetik bestera. Eta goza, bera ingo dut, horizontalekin. Lehenengoa agertuko da erdian, muituko dut biraino, horutziko dut, eta beste bat. Laura. Hau lehenengo modua, hau egiteko. Badago bigarren bat, harina dena, eta da zagu hartu, joan erregalara eta bertan klik egin, egin ez dira egin. Orduan, nortik aterako dira gida berriak. Kuz dezakegu nola mugitu ala hor ezkerrean ikusten ditugu marra urdin horiek laguntzen dutenak identifikatzen e, distantziak. Orain badakigu hiru marrauen artean dauden distantzia berdina direla. Gida vertikaletarako gauza bera, ezkerreko erregelan, eta hoekarriko gomaseira, eta beste bat. Hau da bigarren modua. Eta badago, hirugarren bat, okera diguna, rezizio gehiago eundiagoz kokatzea. Hau da, editatu gidak. Hemen, ikusten dugunez, idaz dezakegu distantzia, ze posizioan nahi dugun. Orduan, hemendik egin genezakeen gehitu gida bat, ikusten dago, zazpi punto amalau, kasu honetan ijarriko dut amarrean, baina hemen erabili genezake nahi, de, nahi denuke zenbakia. Hmm? Gainera, honek ematen digu aukera giden kolorea aldatzeko. Gehianetan ez da behar ezertarako eh, kolorea hueka aldatzea. Egia zan, gidak ez dira marrazkiaren parte elementu lagungarri baino ez dira. Bakarri beharko genuke aldatu, edo zein arrazoiaren gati fondoa iluna mm, jartzea interesatuko balitzaigu. Kasu horretan, gidak kolorea argi batekoa egizatea lagungarri izango litzateke. Bueno, egin da. Orduan, gidak hor daudela, nik nahi baldin badut, lauki bat sartu joango naiz bidetara eta hor marrastuko dut. Hemen ikusten dugu nola eskubiko biak gorria dira. bueno, eskubiko marra eta bekoa gorria diren, hori da enkajatuta dagoela, eskerrekoan ez du koinziditzen, baina guain, zagu askatuta, ona jugo naiz ezkerrekora, eta mugituko dut gorritu arte horrela jakingo dut enkajatuta dagoela gida horietan eta lauki horren neurria bi biderbi dara. Marrak bukatzen dudanean edo marrazkia egiten ari naizela uneren batean nahi baldin badut bakarrik ikusi marraztutakoak joan naiteke ikusi gidak eta izkutak. ikusi gidak erakutsi. Eta hemen ere, atxikin hemen izango dut erreferentzia, izango dut markatuta gidak erabiliko dituela erreferentzia gisa marrazkiak egiteko gara.